这边哈，跟前面这个这一棵这个是什么果树？哎，有这个果子的哈。哎，小小哥哥，嗯，这是仙果哈，这种仙果，这种仙果。